القصيد ما تزرف على الهبال ولا يفتن صواعد ما يقدرها هروب القصيد ما تزرف على الهبال الرجال ولا يبدن صواحد ما يقدرها تذن ركبها عن من ادمها للاقوال وما دام راسي حي ماني بجبرها لكن اللي انا صيتها راعي الافعال وحوش اسمه مع دربها ما تسايرها نبى الطبيب طريق شبرها ما تنقص من الواقع ولا زودت مثقال ولا خف ميزان الذهب من جواهرها أترجمها واجس خاطري للعرب بامثال ولا كل من مرت على اذنه يفسرها تنصلها شيخ على علي المنزال ولا بحد شيخات ما بخبرها ملحم ولا في يكبر الامور اجدال حقايق وتاريخ العرب من صدرها ورث من جدود فعل ما ورثوا له مال يا نعم الجدود اللي رصيد مفاخرها امارة عرب عاد العرب راحل ونزال قبل تنخدع بعض النفوس بمظاهرها والى اليوم واكبر ما سميته استجمال ما دفنت مع اللي دفنوا بمقابرها الاسلاف وصلنا نهجهم بالحياة اجيال حرار توارث طيبها من مواكرها ولا يا محمد يمدحك طيبك اللي طال كثير العرب بدوانها مثل حضرها يشبه الرايح الهمال لما الرد يرى اللي يمحو يخضرها وما أيوة. واقف قدر افلا غدا الحمول ثقال لو وردت عسيرة الدعاوي تصدرها بحكمة وراي تحسب حسبها العقال تقوس الدعاوي كان عيونك تناظرها على كل ربعك يا محمد ذرى وضلال حياتك ربعك يا ابيض الوجه ناذرها بحرف العلوم الطال طيبه ما يحده جال على ساحله ترسل وفود بواخرها عسل يسودك يا محمد طويل حباله للطيب مثلك جعل ربي يكثرها اختام القصيده راعي بعد قالت روح المدح الداور اللي يدورها تروح المدح الداور اللي يدورها تروح المدح